okay 12ရောက်အမ်ကျွန်တော်ရှိမှာတော့ည7:00နာရီ36မိနစ်ရှိပြီပုတ်ချိန်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ချင်းခါကြီးနောက်တော့ပုတ်ချိန်ပေါ့ကိုမင်းကိုနိုင်အာစာစာတဲ့ကစကားနဲ့ပြောရရင်တော့နေဆောင်ရင်ဖေးတောင်းလို့အေးတောင်းတယ်ပေါ့ဒါကိုမင်းကိုနိုင်ရေးသွားတဲ့စာအုပ်ထဲကစကားပဲနေဆောင်ရင်ဖေးတောင်းလို့ ရေတောင်းတယ်ဆိုတော့ဒါသူအဲ့လိုရမကာလူးလင်တွေကိုသူသူဟာဖွဲ့သွားတာပေါ့ဗျာ Okay 158 Okay right let's start the show ဟုတ်ပြီ um အခုပြောချင်တာပြောမှရမယ် ကျွန်တော်ကတော့ခေါင်းစဉ်ပေးထားတယ်ဗျခေါင်းစဉ်ကိုတယောက်လောက်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရွတ်ပေးပါလားအဲ့လိုခေါင်းစဉ်ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်ရှိတယ်အဲ့ခေါင်းစဉ်ကျွန်တော်တယောက်လောက်အဲ့လိုမျိုးတော်တော်တောက်ရိုက်ပေးပါလားကျွန်တော်ဆလိမတောက်ဘူးကျွန်တော် vape တောက်နေတယ်ကျွန်တော်စလုံးဝ secret မဝယ်ဘူးလောင်းဝမဝယ်ဘူးကျွန်တော်ဒီ live fan ခေါင်းစဉ်ရှိတယ်အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ပြန်ပြီးတော့တယောက်လောက်ရိုက်ပေးပါလား please please help me တယောက်လောက် please ဒီ live မှာကောင်းစဉ်ရှိတယ်အဲ့ကောင်းစဉ်ကျွန်တော်ကတော့လည်းပြေးလိုက်တာမေ့သေးဘူး7နာရီကျော်ပဲရှိတယ်ဒီချိန်ကကျွန်တော်မေ့ဘူးကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တယောက်လား please remind me please အရေးတော်ကအောင်နေရကြားလာပြီအရေးတော်ကအောင်နေရကြားလာပြီကျွန်တော်ဒီခေါင်းစဉ်လေဒီ live ရဲ့ခေါင်းစဉ် please တယောက်လောက် remind please တယောက်လောက်ဖတ်ပြီးတော့အဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်တယောက်ချက်လောက် ရိုက်ပြီပါဗျာကျွန်တော်အခုမမြင်ရလို့ဟင်းချင်ကြီးပါရင်လည်းမပါရင်လည်းကျွန်တော်နေတော့ရလာပြီ Okay right you got it, got it, I got it. thanks mate um go uh, ကိုတတီမဟုတ်တတီဆိုတော့အမျိုးသမီးဖြစ်မယ်အမတတီကျေးဇူးပါတကယ်တကယ်အားတကယ်အားတကယ် အဲကျွန်တော်ဘယ်သူမှပြန်မပြောပြဘူးလို့ဒီနေ့ကျရင်တော့ကျွန်တော်စာရေးမယ်လို့စဉ်းစားထားတာတနေ့ပေါ့ရေးလို့ရတဲ့အချိန်ရေးမယ်လို့စဉ်းစားထားတာဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲမသိဘူးအခုကျွန်တော်အခုမှဒီမှာတကယ်မှကျွန်တော်အလုပ်ထိုင်လုပ်နေတာဒါဒါဒါကျွန်တော်ရဲ့အဲကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်သပွဲပဲအလုပ်ထိုင်လုပ်နေတာဒါပေမဲ့ခေါင်းထဲကိုရုတ်တရက်ကြီးဘလိုင်းဝင်ချလာတော့ကျွန်တော်ပြောမရတော့မယ် I have to ပြောမရမယ် ပြောမှရမယ်အဲရွှေတကုံနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်မှာအမှတ်တရနှစ်ခုရှိတယ်စလို့ရမလားမသိဘူး yes ရွှေတကုံကျွန်တော်ကျွန်တော်ကဲခဲ့တယ်တကယ်ကဲခဲ့တယ်တကယ်ကဲခဲ့တယ်အဲ့ဒါယုံယုံယုံမယုံညင်နေ I don't give a shit အမ်တကယ်ပြောမယ်တကယ်ကဲခဲ့တယ်ဘယ်လိုကဲခဲ့တာလဲဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်မေရီလန်ကိုရောက်တာ3လလွန်ခဲ့တဲ့4လလောက်က ုန်းခေါ်တစ်ခုကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ကဲခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မကဲခဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ရှီလကုံနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်စပြီးတော့ပြောပြမယ်လျှက်တယောက်ကြည့်နေတယ် thank you okay ကျွန်တော်လာခဲ့မှာမဟုတ်ဘူးရှီလကုံကိုကျွန်တော်ကဲခဲ့တယ်ကျွန်တော်တကယ်ကဲခဲ့တယ်အဲ့ကြောင့်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်ဘာမှကိုယ်ကြုံနော်အဲ့ဒါလည်းကြိုပြီးပြောပြသေးတယ်ဒီမို့ဆိုရင်ကျွန်တော် ADS ADS လို့ ခေါင်းစဉ်တက်လို့ရတယ်ပေါ့ဗျာဒါမဟုတ်ကျွန်တော်ဘာမှမကူခဲ့ကျွန်တော်မှာဘာသာတရားတစ်ခုမရှိကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင် own religion ရှိတယ်ခြေကုံကျွန်တော်ကဲခဲ့တယ် yes ကျွန်တော်အဲ့အကြောင်းပြောပြမယ်အခုစပြောတော့မယ်အခု448ယောက်ကြည့်နေတယ်ဆိုတော့ပြောပြီအခုစပြီ let's start the show တနေ့ ငွေဆောင်ကမ်းချိန်မှာကျွန်တော်ကျွန်တော်အမျိုးသမီးပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးသမီးရဲ့တငယ်ချင်းစုံတွဲပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးသမီးကငွေဆောင်ကမ်းကြီးကိုတွားကျင်တယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ခွင့်ယူပြီးတော့ခွင့်ယူတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရပိုင်ဝင်ရှိတယ်ကျွန်တော်မှအဲ့လိုကျွန်တော်မှရပိုင်ဝင်ရှိတယ်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့ရပိုင်ဝင်ရှိတယ်ထားပါတော့အဲ့ဒီရပိုင်ဝင်တွေကကျွန်တော်နှစ်ရက်သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒိုးွားတယ်ငွေဆောင်ရောကားမောင်းွားတာ ကျွန်တော်ကားမောင်းသွားတာဆိုဝင်းဆောင်ရောက်တယ်ဗာညာပေါ့ဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်ရေကူးကနေမှစိတ်နေတဲ့အချိန်မှာဘဲတဝေကျွန်တော်လာနှုတ်ဆက်တယ်အဲ့လူက I don't know him အဲ့လူကအခုဒီ live ကိုကြည့်နေရင်တော့ကျွန်တော်အမ်အခုသတိရရလို့ပဲပြောမှာပဲဆိုအဲ့လူကကျွန်တော်လာနှုတ်ဆက်တယ်ဟာကွေးမသူကျွန်တော်ပြိသက်ပါပါညာပေါ့ဗျာလာနှုတ်ဆက်တော့ကျွန်တော်ဒါကတော့နေရာတိုင်းမှာဒီလိုပဲဟာဆိုထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်လည်းဟုတ်ကဲ့ well behave for ကိုနားလိုက်အားလိုက်ရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်နေရာရောက်ကျွန်တော်တို့က well behave အမြဲတမ်းဘသူလာနှုတ်ဆက်နှုတ်ဆက်ကျွန်တော်တို့က ready အဲကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဖြစ်ချင်ဖြစ်စိတ်တကြင်ကြပြောရင်ပြောမူရင်မူဖြစ်ချင်ဖြစ်လာနှုတ်ဆက်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြန်ပြောဖို့တာဝန်ရှိအဲ့ဒါက responsibility ဘသူတွေရဲ့ responsibility လဲဆိုရင် public figure ရဲ့ responsibility fucking responsibility အဲ့ဒါကိုလုပ်ကိုလုပ်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလုပ်ကိုကျွန်တော်လုပ်တယ်အဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့လူကကျွန်တော်ဘယ်လောက်တိတောင်မှယုံကြည်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောရအကိုတွေကျွန်တော်တဲ့ရှုံဖះကောဘကဟာကောဘကနဲ့ငါနဲ့တော့ကြွရပဲပေါ့ကိုကိုကိုရီးယားဘုန်းကြီးနဲ့စကားပြောရင်လည်းတိတ်အဆင်ပြေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘာလည်းမကုန်ဘူးကောဘကရှုံဖះကောဘကโอเคဟုတ်ကဲ့တွေ့ရဝမ်းသာပါတယ် ဆိုရေကူးကနေမှာတကယ်ရေကူးကနေမှာသူလည်းရေကူးကနေမှာကိုလည်းကျွန်တော်လည်းရေကူးကနေမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်လာပြောတယ်အကိုလည်းရှင်ဘုရားမှာတဲ့တဒနာတွေအများကြီးပဲဟာရှိတ်မိုက်အမ်ဟာဒီတိုင်းမှာပြဿနာအများကြီးရှိတယ်မှန်လားဘုရားမှာတော့ပြဿနာအများကြီးရှိလားလို့အဲ့လိုမေးလိုက်တော့ရှိတယ်ကိုယ်အဲ့ဒါပြောပြရတယ် ။ तू ကတော့ကျွန်တော်ကို story လုပ်စေချင်တာခက်တာ interview မရဘူးဗျ။ interview ဘယ်ကောင်းမှမဖြစ်ဘူး။ဘယ်ကောင်းမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်မှ story မှာပါမယ် close up season မှာပါမယ်အဲ့ story နဲ့ပတ်သက်ရင်ရွှေကုံဘုရားရဲ့ business story နဲ့ပတ်သက်ရင် um interview ဖြည့်ရဲမဲ့ကောင်ခေါင်းကမရှိဘူးအဲ့ဘယ်ကိုကျွန်တော်ပေါ်တင်ပြောပါကျွန်တော်လည်းမဖြည့်ရဲဘူးတဲ့ဟာဟုတ်ပြီအဲ့ပြောပြဟာဆိုတော့ပြောတယ်အကုန်ပြောတာအိတ်တုံဖာမောက်ပြောတာရွှေကုံဘုရားဟာ business ပဲနဲတာမဟုတ်ဘူးကြောက်စရာကောင်းလားအုံဝဲငပြောဝဲကစလို့မိုးရွာချတဲ့ရှည်တွေမိုးတွေရွာပြီးတော့ရွှေတွေကအဲ့လိုရှင်ကုန်ဖျားမှာဗျာတကယ်နေနေရက်ကလာပြီးတော့ကက်ကြရမလား flip ဟိုအပြားလေးတွေရွှေရွှေရွှေရွှေသင်္ကန်းကက်တာ yes ရွှေသင်္ကန်းနေကက်ကြအဲ့ဒီပြားတွေကိုမိုးရေထိရင်ပြောဆိုကြီးပျော်ကြပျော်ကြတော့အဲ့ဟာတွေကအဆုံးပေါ့အဲ့ဒါတွေအဆုံးပြောချင်တာ တနေ့တနေ့ကက်နေတဲ့အုံဝင်ကပြောပွဲတွေဘလာဘလာပေါ့ဗျာအများကြီးပေါ့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးက mechanism ရှိတယ်ဗျသူ့မှာလက်ပတ်မှုရှိတယ်သူ့မှာ system ရှိတယ်ဝန်ထမ်းဘယ်လောက်သုံးထားတယ်အဲအဲကွန်ဘယ်နှလုံးသုံးတယ်ကားဘယ်နှစီ ferry အကျိုးကိုသုံးတယ်ရွှေလုံးဖျားအတွက်အဲ့ဒါတွေအားလုံးအဲ့ဝင်အဲ့ဒီရွှေလုံးဖျားကကောဘကထဲကဝန်ထမ်းကကျွန်တော်အကုန်ပြောပြသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီရေကူးကန်ထဲမှာချောင်း ချောင်းတော်မဟုတ်ဘူးငွေဆောင်ရဲ့ဟိုတယ်တခုရဲ့ရေကူးကန်ထဲမှာအကုန်ပြောသွားတယ်အာ fuck man ကျွန်တော်အဲ့ story ရိုက်ချင်တာလေပြောမနေနဲ့တက်ခါမှာတက်ခါမှာမဘာသာလာပြီးအေးလာဝိုင်းပြီးတက်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်သိတယ် I know it mate journalist မလို့သိကြဘာမှမရှိဘူးသိတယ်တချို့ story အဲ့လိုတက်ခါမှာဆိုလို့မလုပ်ဘူးအနေရှိတယ်ပြောနေတာအဲ့ story ကျွန်တော်အရင်လုပ်ချင်တယ် မောင်မဲတူတောင်းဖက်မုတ်မှာလေကားတွေရီးနေလေဘာညာခမောင်တူတောင်ဆိုရရှင်ကုန်ပြကအဲ့လိုမောင်မဲတူတောင်းဖက်မုတ်မှာလေကားတွေရီးနေလေအဲ့လိုမျိုးတက်ခဲကြတာအဲ့လူတွေအများကြီးပဲအုံမကပြောဝယ်ကတ်တယ်အာဘာညာအဲ့မှာ fucking business ကြီးရ run တွေကဘယ်သူမှ they don't know သူတို့လိုချင်တာကဖရားရဲ့တရား agent နဲ့ဆိုပြီးတိုးသွားတာဟိုမှာ business mechanism ကြီးကရှိနေမိုးရွာချလို့ ချူကုံဖရားကြီးရဲ့ဒီဒီဒီဒီဘာခေါ်လဲအဲ့ဒါကြီးကဗျာဇေဒီပေါ့ဗျာဇေဒီပေါ်မှာမိုးရွာချရင်အဲ့ရွှေပြရွှေတွေကအရေပြောကြတာပဲအဲ့ကောင်အောက်မှာကန်နဲ့ခံရတယ်အဲ့မှာအဲ့ကန်နဲ့ခံရတဲ့ကောင်ကိုတစ်နေ့ကိုတစ်ချိန်သူတို့ကရွှေကျင်တာပေါ့ဗျာပွင့်လင်းပြောရင်ရွှေကျင်တာပေါ့အဲ့သူတို့ကန်စစ်တယ်ခေါ်တယ်ဗျာအဲ့ကန်စစ်တယ်ကိစ္စလုပ်တယ်အဲ့ကျင်တာရဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့ရွှေလောကသားတယောက်ယောက်ပေါ့အဲ့လိုဗာလဲတန်တာထန်တာအောင်တော့ အဲတင်တာဗမာလူကောင်ရဲ့တင်တာတင်တာအောင်သောဆရာသမားတယောက်ကအဲ့ဒီရွှေလူကောင်ဖျားတစ်ခုလုံးခင်ဗျားတို့ကက်လိုက်တဲ့အပြားတွေ flip ပြားတွေအဲ့ဒီရွှေသင်္ကန်းတွေရဲ့ကြလာတဲ့အရေပျော်ကြလာတဲ့အမုံတွေကိုပြန်ပြီးတော့အောက်မှာကန်နဲ့စစ်တာရှိအဲ့ဒါရွှေလူကောင်ဖျားမှာမယုံရင်လိုက်ရှာကြည့်ကြကျွန်တော် I don't know ကျွန်တော်လည်းပြန်လို့မရဘူးရွှေကုန်မင်းမှာဘာရှိတယ်ညာရှိတယ်ကအကိတာနောက် အဲ့ဒါတခြားလောကသားတွေကိစ္စတခြား researcher တွေကိစ္စအခုခင်ဗျားတို့နဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စကခင်ဗျားတို့မောင်မဲတူတောင်ပတ်မုံမှာလေကားတစ်တွေရင်းနဲ့တက်တဲ့လေကားတစ်တွေတက်ပြီးတော့ဝယ်သွားပြီးတော့လှူတဲ့အဲရွှေတင်ကန်းတွေအဲအုံမကပြောဝဲတွေအုံမကပြောဝဲကဘယ်ရောက်လဲဆိုပြန်ရောက်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါတီးမင်္ဂလာသေးတို့ညောင်မင်းလေးစေးတို့ပြန်ရောက်တယ်အဲ့ကနေ truck ကားတွေနဲ့နောက်ကနေပြန်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကက်ခဲ့တာဟိုဖခင် JDF လို့စားမှာလေအဲ့ရဒီအကုန်လုံးပြန်မပြီးတော့ အဲ့ဒီ market ထဲကိုပြန်ဝင်လာခင်ဗျားတို့တစ်ခါပြန်ဝင်ပြီးတစ်ခါပြန်ကတ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါဘူတောင်ဖျားလို့သွားတယ်ကဲဇလန်အဲ့လိုသွားတာ business fucking fucking business အဲ့ဒါတွေခင်ဗျားတို့အဲ့လောက်တော့တိမှရတော့မယ်မရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနှုံလို့ခံရတဲ့လူတွေဒီတိုင်းပြည်မှာအဲ့မှာစောက်ယူတွေတက်ပြီးတော့အဲ့လိုလူဘာဝတာကိုခံကြရမှာပဲမခံရင်လည်းခံကြရမှာပဲပညာတတ်တွေလည်းခံကြရတယ်ဘာလို့ဒီနိုင်ငံမှာနေနေတာ ਉਹ မနေခြင်းလည်းနေကြရတဲ့ပညာတတ်တွေအများကြီးပဲ မိသားစုရေးဘာရေးညာရေးပေါ့ဗျာအများကြီးပေါ့အဲ့လိုလူတွေအများကြီးမြိုင်းမှန်နေနေကြတယ်ပညာတတ်လည်းသိတယ်အဲ့ကောင်တွေစောက်ပိန်းနေမဟုတ်ဘူးသိတယ်ပေါ့မင်းတို့ fucking business တွေသိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မှာသူတို့မစွန့်လွတ်နိုင်တဲ့မိသားစုရေးအိမ်ချမ်းမြေပါညာလေယာဥယင်ပါ something ပေါ့ဗျာသူတို့ interest ရှိလို့သူတို့လည်းနေကြတာအဲ့တော့ရှင်ဘုရား business ကိုပြောရင်အများကြီးပဲမယုံရင် လေ့လာကြည့် ကျွန်တော်အဲ့လောက်ပဲပြောမယ်ကျွန်တော်ကိုရှင်ဘုရားခေါဘကကိုယ်တိုင်ပြောသွားတာအမ်သူပြောရတဲ့ထဲမှာ story တစ်ခုရှိတယ်အဲဗာလဲဆိုတော့အားတဲ့ရှင်ဘုရားအဲကွန်းတက်တာတဲ့တင်း35သိန်းကြတယ်တင်း350တန်ကောက်ကိုရဲ့တဲ့အဲ့လိုမျိုးတင်း800လောက်ကြအောင်သူတို့က voucher တွေတင်ကြတယ်ဟာ fuck you guys fuck you guys ဒါရှင်ဘုရားဗျခင်ဗျားတို့ရဲ့ အဲဒါပေမဲ့အဲဂောဘကအဖွဲ့ကိုဘယ်ကောင်တွေလာလို့ရရလဲဆိုတော့အမေတာမန်ညောင်ကြတယ်လေခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့လူအစင်တန်းတွေလာလို့ရမယ်ထင်လို့လားဂောဘကအဖွဲ့ကိုရှိုးကုံဖရားရဲ့ဂောဘကအဖွဲ့ကိုလာတဲ့ဆရာသမားတွေကစောက်ကျင်နေတကောင်းပါဘူးတက်ကထွက်လာတဲ့ကောင်တွေကြီးပဲဘူမူကြီးဘာညာဟောဗျာဘူမူကြီး level ကအနှိမ့်ဆုံးအဲ့တော့အဲ့ဂောဘကတွေကအဲ့ဒါကြီးတွေကိုသူတို့ manage လုပ်တယ် manage စိတ်မှန်ကန်ကွဲတယ်အဲ့မှာ aircon တစ်လုံးကဘယ်နှသိန်းတန်လဲခင်ဗျားတို့ကလားခင်ဗျားတွက်ကြည့် အဲ့တော့အဲ့ဒါယူဈေးတွေအဲ့လိုအမြောက်လေးတွေပါမြှောက်ပြီးတော့တင်းတဲ့အဲဝန်ထမ်းတွေစီးတဲ့ရွှေကုံဘုရားမှာဂောဘကဝန်ထမ်းတွေရှိတယ်အဲ့လို uniform တွေကာကီယောင် uniform တွေလည်းမြှောက်လည်းတွေ့ဘူးတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေကအဲ ferry အဲကာကာကာ ferry ကအိမ်ပြန်သွားကြုံမယ်အိမ်ပြန်ပို့မယ်အဲ့ကာအဲ့ကာအတွက်ကိုလည်းဆရာသမားတွေကတင်း350တန်ကာကိုသိန်း900လောက်တင်တင်ထားတာဆိုတော့ရွှေကုံဘုရားမှာ fucking business အကြီးရှိချောင်းကို ငွေဆောင်ကအကောင်းစားဟိုတယ်တစ်ခုရဲ့ရေကူးကန်ထဲမှာကျွန်တော်ကိုသူများလာပြောပြသွားတယ်အဲကျွန်တော်အပြစ်မရှိဘူးကျွန်တော်ကသိတာကိုပြန်ပြောပြတာအဲ့လူရဲ့နာမည်လည်းကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့လူလည်းကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်ကသူကကျွန်တော်လာနှုတ်ဆက်ရင်လည်းကျွန်တော်လာပြောပြသွားတာကျွန်တော်လည်းအဲ့ဆိုရိုက်ရှင်နေဘယ်ကောင်းမှအင်တာဗျူးမဖြစ်ရဘူးလို့အဲ့ဆိုတွေမရိုက်ခဲ့ရဘူးကဲရှင်းမလားဆိုတော့ကျွန်တော်ဖះကိုခင်ဗျားတို့တွေ ဘာညာဟောဗျာစိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုအတွက်မျိုးစုံသွားကြရရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ကိစ္စနဲ့ခင်ဗျားတို့သွားတာရရချေးတာအောင်မြင်နေတာ whatever ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခင်ဗျားတို့ဒိုးကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ mechanism ကြီးကရှိနေတယ်ဂောဘကဆိုတဲ့ကောင်ကတက်ကလာတာအဲ့ကောင်တွေကအစီမြစ်တွေကိုစားသုံးနေတာအဲ့တော့ voucher တွေကိုရှုကုံဖေကအဲ့လိုဟိုအဲကုန်းကစလို့စီးတယ် ferry အဆုံးရှိသမျှရွှေပါကျင့်ပြီးတော့စားနေရတာ အဲ့တော့ကိုပေါ့ကိုနှက်ကြတော့မနှက်ရင်ခန်းအဲ့တော့အဲ့တော့ငထွားခါနာပြီးတော့ရဲဝဲသူဆိုတဲ့ငထွားခါနာပြီးတော့အဲ့ကိစ္စကိုတိလိုက်ရတယ်အစောကစောင်းရမ်းမခံနိုင်ဘူးဟာ fuck အဲ့ story ပဲငါလုံးမရမယ်အဲ့အချိန်အတိုင်းပြည်အချိန်ကိုပြန်ကြည့်တော့ဟာငါလုံးရင်ငါအိမ်ကိုလာဝိုင်းပြီးတော့မဘသားတွေမီးရှို့လိမ့်မယ်မဘသားတွေငါ့ကိုလာတတ်လိမ့်မယ် ငါဘာသာတွေကငါ့ကိုတခုလှုပ်လိုက်မယ်ဆိုတာလည်းသိတယ်ဟေးသတင်းတောက်ဆောက်ယူမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သိတယ်လှုပ်လို့မရလို့အဲ့ story ကိုခဏချောင်းထိုးထားပြီးတော့ထားခဲ့တာအဲ့လိုလည်းကျွန်တော်မသိဘူးသူ့ကိုတော့ Facebook မှာဘယ်လိုပြန်ပြီး contact လုပ်အောင်လဲကျွန်တော်မသိတော့ဆိုတော့ तू ဟာရေဘူးရတယ်မှာကျွန်တော်လာပြောပြခဲ့တယ်အဲ့တော့ရွှေကုံဖျားမှာလူတွေကြိတ်ကြိတ်တို့စီကားနေတဲ့နေတိုင်းနေတိုင်းကျွန်တော်ခံစားရတယ်ဘာလို့ခံစားရလဲအဲ့ဒီ business တွေဟာသူတို့ဘဏ်အကောင့်တွေမှာငွေတိုးနေမှာဗျ ခင်ဗျားတို့တွေကဘူးမသိဘာမသိနဲ့မောင်မဲတူတောင်ပန်းပေါ်မှာလေကားတစ်တွေတရင်နဲ့လေရီကြီးကြတာပေါ်လုံနေတာအေးအဲ့ဒီ business တွေအပန်းရောင်းတဲ့အသေးအနဲ့စလို့စီမီရောင်းတဲ့အသေးအဆုံးနောက်ဆုံးမိုးရွာချလို့ပျော်ကြတဲ့ခင်ဗျားတို့တင်ကန်းနေရွှေတင်ကန်းတွေကအဆုံးအဲ့ဒါအောက်မှာကန်နဲ့ခံထားပြီးတော့ပြန်ရောင်းစားနေတာတကောင်ကောင်ပြန်ရောင်းစားနေတာရွှေလုပ်ငန်းရှင်တွေကတယောက်ကိုပြန်ဆိုင်အောင်ရောင်းစားနေတာ ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သတင်းတော့ကဘာလဲဆိုတော့ဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်အကုန်သိတယ်အဲ့သတင်းတော့ပဲသတင်းတော့ဒီဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်အကုန်သိတယ်အဲ့ဒါကြိုက်တဲ့လူကိုသွားမင်းဆရာမဝင်သားတော့မရှိတော့ဘူးဆရာမဝင်သားတော့သတင်းတော့ကြောင်းအများကြီးရေးခဲ့တယ်ဆရာမဝင်သားလည်းသုံးသွားပြီဆရာမဝင်သားနောက်ဆုံးပြောသွားတဲ့ message တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်သူ့ကိုလူချင်းလဲတွေ့ဘူးတယ် ဆရာမဝင်သားရဲ့ရေးွားတဲ့ဆောင်းပါးကိုလည်းဖတ်ဘူးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဆရာသူပိုင်တဲ့မှော်ဝေရခြံတစ်ခြံကိုသွားတယ်သွားတော့အဲ့ခြံမှာခြံဆောင်ရှိတယ်သူထားထားတဲ့သူလာတာပေးပြီးထားထားတဲ့ခြံဆောင်ကို तू ကပညာရေးတိုးတက်ပါစေဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ပြည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ်တွေကိုဆရာကအဲ့ခြံတွေကိုအမြဲတမ်းပို့တယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတကာကိုနိုင်ငံကိုဖြန့်တယ်လို့ပဲသူ့ရဲ့ခြံကိုလည်း तू ကပြည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ်တစ်စောင်ကိုအမြဲတမ်းပို့တယ် ဆရာမဝင်တပြည်သူခေချာနဲ့ထုတ်တယ်တို့ကြထုတ်တာတန်ထုံးကဘယ်မှာစည်းကမ်းထိုင်လဲမေးကြမှာဆိုလို့ဆိုတော့အဲ့ဆရာကိုယ်တိုင်ပါဇက်ကလည်းပြောခဲ့သလိုသူ့ဆောင်းပါးကိုလည်းကျွန်တော်ဖတ်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာ TVB မှာဝင်တယ်ဆိုအဲ့ဆောင်းပါးကိုဖတ်လိုက်တော့ဘာတွေ့လဲဆိုတော့ဆရာကတစ်သလုံးစာတွေရေးခဲ့တယ်ဆရာကတစ်သလုံးတိုင်းမျိုးကောင်းသားစေခြင်းလို့ လူတွေစာဖတ်ပြီးတော့သူဆောင်မတွေဖတ်ပြီးပြောင်းလဲစေခြင်းလို့စာတွေရေးခဲ့တယ်လွတ်တော်ဆိုတာဘာဆိုတာလည်းရေးခဲ့အစိုးရဆိုတာဘာဆိုတာလည်းရေးခဲ့တယ်နောက်ဆုံးဆရာတနေ့သူအားလည်းရမှာသူပိုင်တဲ့မှော်ပြီးရချန်တချန်ကိုအလဲသွားတယ်သွားတော့ခြံဆောင်နဲ့တွေ့တော့အဲ့လိုခင်ဗျားကျွန်တော်ပို့တဲ့ပြည်သူခေတ်ကြံတယ်ဖတ်လားအဖတ်တယ်ဆရာတဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ခင်ဗျားနာဘာတွေသိလာလဲဆရာလွတ်တော်ဆိုတာနားမလဲဘူးတဲ့ပြည်သူလွတ်တော်အောက်လွတ်တော် ထက်လွတ်တော်နားမလဲဘူးဟာဆရာမဝင်သားတကယ်အောင်မေယိုကြီးပြုတ်တော့ကြာသွားခဲ့တယ်ဆရာမဝင်သားတကယ်စိတ်ထဲကြာသွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်သိတယ်ဘာသူပါသက်ကထွက်သွားခဲ့တဲ့စကားတွေကျွန်တော်ချင်းမဲ့မှာကြားလိုက်ရတာအောင်ဆရာမဝင်သားတကယ်ပဲငါတစ်သလုံးစာရေးလာတာငါထောင်းနေကြငါပြန်လွတ်လာငါစာရေးရေးတယ်ကြာတယ်တိုက်တယ်ထောင်းတယ်တွေးမြင်ဆိုတဲ့ အတွင်းမြင်လာစဉ်ထုတ် reader digest ကို तू က kind of copy ပေါ့လုပ်ပြီးတော့ तू တကယ်စာရေးစရာတကယ်ကောင်းတွေကိုစိတ်ကြိုက်ရွေးပြီးတော့ကလောင်ရှင်တွေကို तू အတွင်းမြင်ချားတယ်ဆိုပြီးလာစဉ်ထုတ်တယ်မရောင်းအောင်ဟိုရေလေ2500လောက်ပဲရောင်းရတယ်ကြားကန်အဲ့တော့အဲ့တော့အဲ့အဲ့ဟာကိုထုတ်လို့ဖို့အတွက် तू ကဈေးကိုဘယ်ရလဲဆိုတော့အဘောသားတွေဖြစ်တဲ့တရားဘိုးသုံးဘုတ်တွေဖြစ်တဲ့ဟာတွေပေါ့ရှောက်ထုတ်ရတယ်ဆိုတော့ဒါဟာ စာ publisher တွေပေါ့စာပေထုတ်လုပ်သူတွေရဲ့ပြဿနာပဲမြန်မာပြည်ရဲ့စာပေထုတ်လုပ်သူတွေဟာအဘောသားတွေအများကြီးထုတ်ပြီးတော့သူတို့ထုတ်ချင်တာလေးတွေသူတို့ဖီးလာတာလေးတွေအတွေ့အမြင်ကြားတယ်လို့ဟာမျိုးတွေကိုစာဖတ်သူပရိသတ်2500 3000 4000 5000လောက်ပဲရှိတဲ့ပရိသတ်တွေကိုထုတ်နေတာဆရာမဝင်သားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးမတင်ပဲနေလို့မရဘူးမလေးစားပဲမနေလို့မရဘူးထုတ်ဖို့မချီးကျူးလို့မရဘူး personal ကိစ္စတွေအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လည်းမဆိုင်ဘူးသူတို့လှုပ်သွားတဲ့လှုပ်ရက်နိုင်ငံအတွက် contribute သူတို့ပေးပေးသွားတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကျေးဇူးတင်ကြရလိမ့်မယ်သူတို့ရဲ့မျိုးဆက်တွေလည်းရှိတယ်သူတို့ရဲ့မျိုးဆက်တွေကိုကျွန်တော်တို့က respect ထားကြရလိမ့်မယ်သူတို့ရဲ့ families တွေဟိုရက်ကစစ်ပြန်များနေမှာ Starbucks coffee ဆိုင်ကစစ်ပြန်နေနဲ့သူတို့ရဲ့ family တွေကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းစာရေးထားတယ်အဲကြောင့်လည်းကျွန်တော်တပုံတပုံတင်ခဲ့တယ် ကျေးဇူးတရားဟာထုတ်ပေါ်ရလိမ့်မယ်ဆရာဦးဝင်းတရားတော့ပြောပါတယ်မင်းတို့နိုင်ငံကြီးကပြတ်မှာပဲကျေးဇူးတရားလည်းမသိဘူးပေါ့ကျွန်တော်စကားလုံးတိကျမဟုတ်ဘူးနော်မှားရင်မှားမယ်ကျွန်တော်မှတ်မိတာကိုပြောပြပြောပါမင်းတို့နိုင်ငံကြီးကပြတ်မှာပဲကျေးဇူးတရားကိုမသိတော့ဘူးထုတ်ပေါ်ချီကျူးရမှာဝင်လေတဲ့ကောင်အေးမြမလူဖွဲ့စီအဲ့တိုင်းပဲကျေးဇူးတရားကိုမသိတတ်ဘူးထုတ်ပေါ်ချီကျူးဂုံပြူရမှာဝင်လေးတဲ့လူတွေကျွန်တော် တောထဲကနေ6လနေပြီးတော့ထွက်လာပြီးတော့အခန်းချင်းလေးထဲမှာ6လနေခဲ့ရတယ်ဟိုတယ်တစ်ခုမှာဒီလွတ်လပ်တဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံကြီးကိုရောက်မလာခင်အဲ့6လနေခဲ့တဲ့အချိန်မှာလူမိုက်ကြီးတယောက်နဲ့ဆုံခဲ့တယ်အဲ့ဒီလူမိုက်ကြီးကခမားတို့တွေမလုံရဲတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်သွားတဲ့လူပဲဥကိုနီသူ့ဘာသူနိုင်ငံသားပြန်လာလေးသိမ်းမှာမတည့်ရက်ပြီးတော့မြီးလေးအဲ့လို family လာကြိုးတာကိုစောင့်နေတဲ့အချိန်မှာနှစ်ထင်းကိုအဲ့လိုတနက်နဲ့တစ်ပစ်တဲ့ တဒေါင်းစားတွေကိစ္စကိုပေါ်တဲ့လူမိုက်ကြီးအစ်စေအောင်ဆိုကျွန်တော်ခြုံခဲ့ရတယ်ဆိုတော့သူစကားတွေအများကြီးကျွန်တော်ပြောပြသွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်သိခဲ့ရတယ်ဆိုတော့လူမိုက်ဒီပင်လေဒီလောက်မိုက်တဲ့မိုက်ရဲတယ်ခင်ဗျားတို့မိုက်တယ်ဆိုပြင်းစုံပြင်းစုံအဲ့ဘယ်တွေကယူတော်တော်မယ်လေပဲအဲ့လိုတစ်ချက်ချုပ်လိုက်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တော့ခင်ဗျားတို့လက်နာသွားမှာအဲ့လိုမိုက်တဲ့ဘေးတွေက ခေတ်ဆက်ဆက်မိုက်ခဲ့တဲ့ဘဲကြီးတွေကလူဆန်တယ်ဘဲဟာအမှားလဲဘဲဟာအမှန်လဲသိတယ်ဥက္ကုဏီကိုလောက်ကြံဖို့သူ့အရင်လာငားတာအဲ့ဒါကိုလက်မခံလိုက်တဲ့လက်မခံတိန်နောင်တိန်1500လောက်နဲ့မလဲတဲ့ဘဲတွေဘောပဲရအောင်မင်းပတ်ဆောင်ငါမယူငါဥက္ကုဏီကိုတော့မတတ်နိုင်ဘူးအဲ့လူကလူမန်းအဲ့လူကရှင်းနေအဲ့လူကတိုင်းပြည်ကောင်းစားစေခြင်းနဲ့လူဆိုတာကိုလူမိုက်ကသိတယ်အဲ့တော့လက်မခံလိုက်ဘူး အဲ့တော့သရောင်းသားခင်ညွန်းနဲ့အပေါင်းပါတဝိုက်ဖြစ်ကြတဲ့ထောက်လိုင်းဟောင်းမောင်းများစွာကအဲ့ဟာကိုရအောင်ကောင်းထဲပို့ပြီးတော့ဥက္ကိုဏီကိုတတ်သွားတာပဲဒီ constitution ကိုထည့်ရင်ဥက္ကိုဏီလိုတိတ်ရမယ်ဆိုတာကိုရန်ကုန်လေသိလိုနေရာမျိုးမှာပြသွားတာပဲဒါစေရနာရှင်တွေရဲ့ပြည်သူကိုအကြောက်တရားနဲ့ထဲ့တဲ့ message ပဲပေးတဲ့ message ပဲ it's a fucking message အဲ့ဒီ message ကိုခင်ဗျားတို့ယူမလား အဲ့ message ကိုဘယ်လိုတန်ပြန်မလဲစဉ်းစားမလားဆိုတာကခင်ဗျားတို့ကိစ္စအဲ့တော့ sorry ကျွန်တော်နည်းနည်းဥက္ကုဏီကိစ္စပြောရင်လည်းကျွန်တော်နည်းနည်း emotional ပါသွားတယ်ဆိုတော့ဒီလိုလူတွေပေးဆက်ခဲ့ကြတယ်ဆရာမဝင်သားပြောတယ်ဆရာမဝင်သား channel ကိုပြန်ဆက်ရအောင်တော့ဆရာမဝင်သားကပြောတဲ့ရေးနေတဲ့ဆောင်းပါးတွေသူထုတ်နေတဲ့ပြည်သူ့ခေတ် channel တွေဟိုသူ့ channel ကသူ့ channel ဆောင်းကို အလကားပေးဖက်တာကိုသူခြံဆောင်ကနားမလဲပါဘူးလို့ပြည်သူလူတော်တွေအောက်လူတော်တွေထက်လူတော်တွေသူနားမလဲပါဘူးလို့ပေါ်တင်ရိုးရိုးသားသားဝန်ခံတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့လူကြီး55သန်းရှိတယ်ဗျအဲ့ဒါကနောက်ဆုံး covid data live data အရကျွန်တော်ပြောတာ55သန်းနီးပါးဟာအဲ့ဒီမှာ3ပုံပုံ2ပုံဒီအဲ့လိုပြည်သူလူတော်တွေလည်းမသိအောက်လူတော်တွေလည်းမသိတန်းရွှေတော်မသိရလို့ကျွန်တော်မြင်မှုတယ် တန်းရွှေမသိတဲ့လူကျွန်တော်မြင်မှုလို့ကျွန်တော် fuck what the hell mate ဘာတန်းရွှေမသိဘူးအဲ့လိုလူမျိုးကိုကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20နီး14နှစ်လောက်က14 14နှစ်မဟုတ်10နှစ်ကျော်12နှစ်လောက်ကမြင်မှုတယ်ရောက်လာဒီ BB ရုံးရောက်လာတာအမလေးဘယ်သူမှမဟုတ်ဒီ BB ရုံးရောက်လာတာလှုပ်လာလှုပ်လာစကားပဲပြောကြပါညာဟာတန်းရွှေမသိဘူး ဒုက္ခပဲညီညီဒီဗီမာနဲ့လာလို့သေးတယ်တန်းရွှေတော့မသိဘူးဆိုတော့နည်းနည်းတော့ကွိုင်ရှိတယ်ဒါ this is fucking dvb ဆိုကျွန်တော်သူ့ကိုပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်း20ကျော်ပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုနည်းနည်းဖိပြီးပြောမိတယ်ပေါ့ဗျာဘာလို့ဆိုကိုယ်ရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့လှုပ်နေတာဒီဗီမာစလှုပ်ပြီဆိုတာနဲ့တိုင်းပြည်ပြန်လို့မရဘူးဆိုတာသိပြီးသားကျွန်တော်အသက်24နှစ်ပဲရှိသေးတယ်မင်းတော့ဒီဗီမာလှုပ်ရင်တော့တိုင်းပြည်ပြန်လို့မရဘူးမပြန်ဘူးပါဘာဖြစ်လဲ I don't fucking care မပြန်လို့ပြန်လို့မရမပြန်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်အတွက်ကျွန်တော်လုံးရရှိရကျွန်တော်ရောက်ရနေရအောင်ပါဘူးဘာဖြစ်လဲဒီပြည်မှာလုံးလို့တိုင်းပြည် ပြန်လို့မရဘူးမပြန်ဘူးကျွန်တော်နေတာပဲတော်မစစုကြီး2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကြီးကိုလက်တင်ပြီးအိုင်ဆွဲလုပ်ပြီးမှကျွန်တော်2016ကျောင်းမှာပြန်လာတိုင်းပြည်ပြန်ဦးဘာဖြစ်လဲမြန်တော့ဘာဖြစ်လို့ခိုးပြန်တယ်လေ2012တော့ခိုးပြန်တယ်ကြားရတိုးတိတ်ခိုးပြန်တာပဲဘာဖြစ်လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဟေးမြန်မာပြည်ကလေ ဆောက်တလိတ်လျှောက်ပြောနေရအဲ့ gate box တွေအကုန်လုံးက RPG ထမ်းပြီးဝင်လို့ရတယ်အကုန်ဝင်လို့ရတယ်အဲ့ gate box တွေအားလုံး water gate တွေအားလုံးကဒိုးရပေါက်တွေပဲမြန်မာပြည်ကိုကြိုက်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ထဲကိုကြိုက်တဲ့ဟာတယ်လို့ရတယ်ကြိုက်တဲ့ပောက်ကွဲပစ္စည်းတယ်လို့ရတယ် it's very fucking easy ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သွားလာတာအချိန်မောင်းများစွာသွားလာအရန်လွယ်တယ်ဘာလို့စောက်လို့မှသိချာမလုပ်တာကိုတိုင်းကိုတိုင်းပြည်လုံယုံရေးဆိုပြီးတော့တေချာအဲ့လိုမျိုးဟိုစီစစ်နေတဲ့ကောင်တကောင်မှမရှိဘူး ညာညင်းနေတာအိတ်ချင်းတဲ့ကောင်နဲ့မိမနဲ့ပြန်နေချင်းတဲ့ကောင်နဲ့ပတ်သက်ယူထားတဲ့ကောင်နဲ့အဲ့လိုမြန်မြန်ပြီးပြီးတာပဲဂျူတီပြည့်ပြီးပြန်တော့မယ်ကွာဆိုတဲ့ကောင်နဲ့အဲ့လိုမြန်မာပြည်ရဲ့စစ်စေးဂိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပြည်ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်စစ်စေးဂိတ်ဆိုတဲ့ကောင်တွေကလေဘယ်ကောင်မှစောက်လို့တရားတော့မနေဘူးအဲ့ဒါလက်ပေးလက်ယူတွေနဲ့အဲ့လိုစောက်ပြင်းကြီးနေတဲ့ကောင်တွေကြီးပဲအဲ့တော့ RPG မဟုတ်ဘူးနျူကလ িয়ার ဘုံတော်မှာရန်ကုန်မြို့တော့တည်လို့ရတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ကိုပြန်ဆက်မယ်ပြောရတဲ့ခါကျမောတယ် ကျွန်တော်ကောင်းစဉ်ပြန်ဆက်မယ်ရွှေဘုံဖျားကိုကျွန်တော်တကယ်ကဲခဲ့တာပြောပြတကယ်ပြောပြမပြောဘူးလို့နေတာနောက်ကျမှအေးစေးစာအုပ်ထဲမှာထည့်ရေးမယ်လို့နေတာအခုတော့တကယ်ပြောမှာတညာသာဖုန်းဝင်လာကျွန်တော် Arizona ပြည်နယ် Phoenix YY West California နဲ့ကတ်နေရ Hollywood နဲ့ကတ်နေရ Arizona ပြည်နယ်ရှိတယ်အဲ့မှာ Phoenix Phoenix ဆိုတာက number 5အကြီးဆုံးမြို့ပဲဒီ အမေရိကမှာနံပါတ်5အကြီးဆုံးလမ်းတွေအကျယ်ကြီးပဲနောက်ဆုံးတည်တဲ့မြို့မြို့ပြည်နယ်ဆိုတော့သူတို့ကလုံးဝတကယ် land system က Phoenix မှာ advance အဖြစ်ဆုံးပဲလမ်းတွေအကျယ်ကြီးတွေမောင်းနေနိုင်မောင်းလို့ရတယ်အဲ့လို land system ကတကယ်သူတို့ရဲ့အမေရိကမှာနိုင်ငံအမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပညာရှင်တွေရဲ့သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံး creative ဖြစ်တဲ့သူတို့ရဲ့ artwork က Phoenix မှာမြင်ရတယ်အဲ့သူတို့အားစိုက်ထားတဲ့ land system ကို Phoenix မှာမြင်ရတယ်အဲ့လို Phoenix မှာကျွန်တော် ဖုန်းဝင်လာတယ်ညဘက်ကြီးကျွန်တော်အမျိုးသမီးကိုဝင်ပြီးသွားကြိုတယ်ပြန်လာတယ်အင်းပြန်လို့ကျွန်တော်ဖုန်းဝင်လာကွင်းဝင်သူတဲ့ကျွန်တော်ကိုလည်းရန်ကုန်ရဲ့ target တွေပြောပြတယ် what the hell man no no no no no no ခင်ဗျာဘာကိုပြောနေရလဲမေးတဲ့လူကတိုင်းသားလက်ငယ်အဖွဲ့မှာနှစ်ပွင့်အရာရှိရှိတယ်ထောက်လန်းရေးကြိုက်ထားတာစောက်ချင်မဟုတ်ရန်ကုန်မြို့ထဲကိုအဲ့လိုဖောက်ခွဲပစ္စည်းတွေတွင်ပြီးနေပြီအဲ့လို C4 တွေတွင်ပြီးနေပြီ C4 တွေကိုတန်နဲ့ရှိသွင်းပြီးနေပြီဆောက်ယူးတွေမဟုတ်ဘူးတကောင်းမဆောက်ယူးတွေမဟုတ်ဘူးဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီတောထဲမှာနေပြီးတော့ထောက်လိုင်းကြီးလှုပ်လာတယ်ဘိုးတင်တဲ့ကြောင်စင်းအဲ့ဖေကျွန်တော်ဖုန်းဆက်တယ်ဆောက်ယူးမဟုတ်ဘူးတကယ်လုံးမှာလောက်ရင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတကယ်ပြောတာဆိုအဲ့ဖေကျွန်တော်ဖုန်းဆက်တယ်အဲ့ကျွန်တော် target တွေပြောပြတယ်ရန်ကုန်မှာဘယ် target တွေလောက်အောင်အာဟေးလူခမရကျွန်တော်သတင်းတော် no ကျွန်တော်မလုပ်ဘူးကျွန်တော်ခမရကျွန်တော်အဲ့ဒါလာမမယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါမသိဘူးမဟုတ်ခဲ့ဘူးသူကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ကတဲ့ ။ तू ကသူ့ရဲ့တာဝန်ကဘာလဲဆိုတော့ထောက်လိုင်းရေးဖြစ်တဲ့အတွက် तू ကတက်တွေကိုလှည့်ပြီးတော့စစ်ဆေးရတယ်။စစ်ဆေးပြီးတော့အဲ့လို NUG က NUG ရဲ့တက်တွေလည်းပါတယ်။ तू စစ်ဆေးရတဲ့အထက်မှာ NUG ရဲ့တက်တွေကိုတော့ तू ကသွားပြီးစစ်ဆေးရတယ်။ NUG ရဲ့တက်တွေစောက်ရေးမပါတာတွေလုံနေလားဆိုတာကိုပုံမကြဘူးလား तू ကသွားစစ်ဆေးရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာ NUG ကစေဦးစည်းချုပ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေတို့အဲ့လိုဆောက်ရှူးတွေအဲ့လိုမျိုးတကယ်အဲ့လိုတာဝန်ယူထားတဲ့လူတွေကတော့သူ့ကိုမချိမငန်ဆက်ဆံကြတာပေါ့။ဒါမှမဟုတ်သူတို့နေမိမှာနေနေတဲ့ အစ်စ်ပေါ်လာတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တစ်ခုကစနစ်တကျရှိရလားဆိုတာကိုသူ့မှာစစ်ဆေးဖို့တာဝန်ရှိရတဲ့အဲ့ဒီ28နှစ်အရွယ်ထောက်လန်းရေးနှစ်ပွင့်တဲ့လူငယ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တယောက်အဲ့ဒီနေမြေတွေကိုလှည့်လည်စစ်ဆေးလေးရှိတယ်အဲ့လူကကျွန်တော်နဲ့အရင်ခင်အဲ့လူကကျွန်တော်ပြောတယ်ဖုန်းဆက်ဖုန်းတော့ပြောတယ်ကျွန်တော်လည်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကနေမြေသွားစစ်ရင်လည်းပြန်တော့စစ်ကွေးစစ်တပ်ကအဲ့လိုမရှင်းကန်းနဲ့ သူတို့စီးလာတဲ့လေကိုပစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လေမြုပ်သွားတယ်တဲ့သူလည်းခုံချပြီးတော့ပြေးရတော့ဗျာအဲ့တော့ကမ်းပေါ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာသူလည်းအသက်ဘေးကနေလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တော့နောက်ကလိုက်ပစ်သေးတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကကံကောင်းကျင်တော့ तू ကဘယ်တော့မှ uniform ဝတ်လေးမရှိတဲ့လူနှစ်ပွင့်ဆိုပြီးတော့ဖင်ရပြီးတော့အဲ့လိုမြန်မာစစ်တပ်ကကောင်လို့နှစ်ပွင့်ကိုသိတာထင်ရှားအောင်အရာရှိလို့ဖင်ရပြီး uniform ဝတ်တဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူး Chelsea ဘောင်းမီနဲ့မြင်းကောင်စုကျဲလက်ပြက်နဲ့ အဲ့လိုကရင်လွယ်အိတ်တွေထားတဲ့ကောင်အရာရှိဘာလို့ तू ကလည်းအဲ့လိုနေမှသူ့အတွက်လုံခြုံမဲ့အကြောင်းကို तू သိရဲ့ဆိုတော့ तू ကတကယ်ပညာတတ်တဲ့အရာရှိတယောက်ပဲဆိုတော့ तू တေဘေးကလွတ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ तू အဲ့လိုရေထဲမှာအဲ့လိုတနက်ကြည်တဲ့ကြားမှာဖြတ်ကူးနေတဲ့အချိန်မှာတဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာကဘာမှစောက်ယူဆိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့တေဘေးတောင်ရင်းမြစ်ထဲမှာဆက်လီကိုစစ်ကောင်စီရဲ့တက်တွေက ဆက်တန်နဲ့ပြစ်လို့မြုပ်နေတဲ့အချိန်မှာသူကူးခတ်နေရင်းနဲ့ခေါင်းထဲမှာပေါ်လာတဲ့အတွေးလူတယောက်တေကောင်ပေါင်းလဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာခေါင်းထဲမှာပေါ်လာတဲ့အတွေးသည်သူပြောပြတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တေွားလဲနိုင်ငံတကာကစောက်ယူဆိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကိုရဲဝင်းသူအဲ့တော့ကျွန်တော်သိလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံတကာကိုစောက်ယူဆိုင်အောင်တခုခုလုပ်မှရအောင်မယ်โอเคခင်ဗျာဘာလုပ်ချင်တာလဲ ကျွန်တော် target ရွေးပေးတဲ့ရန်ကုန်မှာ no no i can't do that i am fucking journalist i can't do that kind of shit ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာတွေလုပ်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ခင်ဗျား target တွေကတော့အများကြီးရှိတယ်ခင်ဗျားဘယ်လောက်ထိသွားကျင်တာလဲကျွန်တော်မှဘာညာဟောဗျာပစ္စည်းတွေရောက်နေပြီ okay target ပဲပြော okay ကျွန်တော်ခင်ဗျားကျွန်တော်တမိုင်းတရားခံနဲ့ဆွဲထည့်နေရပဲကျွန်တော်တမိုင်းတရားခံဖြစ်လို့မရဘူး ကျွန်တော်ပြောပြတယ်ကျွန်တော် journalist journalist လုပ်ပဲလုပ်တယ်ခင်ဗျားကိုကျွန်တော်အဲ့ဒီ target တွေပြောပြလို့တော့မရဘူးဒါပေမဲ့ခင်ဗျားကိုကျွန်တော်သဘောတရားတစ်ခုပြောပြမယ်ကမ္ဘာမှာဒီကနေ့ Ukraine နဲ့ Russia နဲ့ဘာတွေဖြစ်နေရဲကမ္ဘာမှာဗကိစ္စကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲခင်ဗျားနားလဲလားအေးအဲ့ဒါဆိုရင်ခင်ဗျားလုံးဆရာရှိရအောင်ဆက်လုပ်ကျွန်တော်ပြောပြနိုင်တာကမ္ဘာအခင်းကြီးကဒါပဲမြမအခင်းကြီးကဒါပဲခင်ဗျားတက်ကခင်ဗျားပါလားခင်ဗျားရွေးပြောလိုက်တာအဲ့တော့ဆရာသမားတဆင့်တက်လာ အဲ့လိုခွဲဝင်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ပြောလို့ကျွန်တော် church သူက Christian နော်ကျွန်တော် church တွေလည်းစတေးမယ်ပလိကြီးလည်းစတေးမယ်ရွှေကုံဖရာဤကွဲဝါရင်နိုင်ငံတကာစိတ်ဝင်စားမလားဟာခမရကွိုင်ပဲလို့သူကသူတေကောင်ပေါင်းလဲ17နဲ့ပြစ်ခံနေရတဲ့အချိန်တောင်ရင်းမြစ်ထဲမှာ Chelsea ဘောလုံးအသင်းရဲ့ဘောင်းမီကိုဝစ်ထားရင်လည်းကူးခတ်နေရင်အသက်လူကူးခတ်နေရင်လည်းသူဝင်လာတဲ့အတွေ့ဟာနိုင်ငံငါသေးွားလဲနိုင်ငံတကာဘာသကုဆိုင်မှာမဟုတ်ဘူးသူကအရာရှိပြသူကနှစ်နှစ်ပွင့်ရှိတယ်ထောက်လန်းရေးအရာရှိတိုင်းသားလည်းကိုင်ဖွဲ့ထောက်လန်းရေးအရာရှိသူဒီစောက်ချင်မဟုတ်သူရေကူးနေရင်လည်းရတဲ့အတွေ့ရနိုင်ငံတကာကိုသူ fuck off လုပ်တာပဲမင်းတို့ဘာလုံးမှာလဲငါသေးွားလဲမင်းတို့စောက်ကြည့်မဆိုင်ဘူးဆိုတာသူတို့သိအဲ့တော့သူ့ခံစားချက်ကိုကျွန်တော်လာပြပြအဲ့တော့သူ့ရဲ့ target ကသူ ဒီနိုင်ငံတကာကသကွယူစိုက်လာအောင်သူမျိုးစုံတုံးလိမ့်မယ်ဆိုတော့တက်ကနဲ့ကျွန်တော်လာပြောတာ तू ကရှင်ကုန်ဖျားကြီးကို तू ဆိုတော့မယ်တဲ့ဟာ fuck man မရဘူးဟဲ့လူခမ ्या ကိုကျွန်တော်ပြောမယ်လို့ပြည်သူမထောက်ခံတဲ့တော်လှန်ရေးရဘယ်တော့မှမအောင်မြင်ဘူးအဲ့ဒါ theory ပဲအဲ့ဒါ theory ပြည်သူကမုန်းသွားတာပဲခမ ्या ဖတ်တင်လိမ့်မယ်ခမ ्या တမိုင်းမှာတရားခံဖြစ်လိမ့်မယ်ခမ ्या အဲ့ဒီ target ကိုလုံးလုံးမရဘူး ကျွန်တော်တထိုင်နဲ့ပြောတယ်တထိုင်နဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုနားလည်အောင်ရှင်းပြတယ်တထိုင်နဲ့သူ့ကဘာချင်းခင်းချင်းကိုရှင်းပြတယ်တထိုင်နဲ့ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုစဉ်းစားသင့်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှင်းပြတယ်ပြောရရင်ကျွန်တော်ရွှေလုံဖရာကြီးကိုကယ်လိုက်တယ်ခင်ဗျားတို့ယုံကြည်မယုံကြည်ကျွန်တော် I don't give a shit အဲ့ဒါဖြစ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကဖုန်း record တွေကိုယူရလေးရှိတယ်လို့မဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှ evidence မရှိဘူး ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ပွင့်နဲ့ထောက်လှမ်းရေးတောထဲမှာဆယ်စုနှစ်တစုကျော်နေလာတဲ့နှစ်ပွင့်နဲ့ထောက်လှမ်းရေးရန်ကုန်မြို့ထဲကိုလည်း C4 တွေတွင်းထားတဲ့လူလှုပ်လို့ရတယ်ချိန်မြေလှုပ်လို့ရပြင်းအောင်ပြင်းနေအေးအဲ့လိုလူလာတိုင်မင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သူတာကက်ကိုတားခဲ့တယ်သူတာကက်ကရွှေရုံဘုရားကြီးဖြစ်နေလို့ပဲမလုံးနဲ့ရွှေရုံဘုရားကြီးကိုကျွန်တော်နှံမျောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီ business ကြီးကျွန်တော်သိတယ် ကျွန်တော်ချောင်းငွေဆောင်မှာရခဲ့တဲ့ငွေဆောင်ကရေကူးကန်ထဲမှာရခဲ့တဲ့တရင်ချက်လိုက်ရရွှေကုံဖရာကြီးက business ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီ business အကြောင်းကိုကျွန်တော်သိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့တက်ကကိုတားတယ်ဘာလို့တားရလဲရိုးလေးပဲမလုံနဲ့ခမားကိုပြည်သူတွေမုန်းသွားလိမ့်မယ်ပြည်သူမထောက်ခံတဲ့တော်လှန်ရေးဟာဘယ်တော့မှမအောင်မြင်ခမားအဲ့ဒါမလုပ်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်တားပြီးတော့သူ့ကိုကဘာအခင်းချင်းရှင်းပြလိုက်တယ်မြမအခင်းချင်းရှင်းပြလိုက်တယ်ခမားတခြား target ကိုရွေးသင့်ရွေးဖို့ပြောပြလိုက်တယ် ယ်လို target မျိုးရွေးသင့်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြပြလိုက်တယ်။ငွေဒီလည်းမသိဘူးထုတ်လည်းမကြိုးဘယ်ဟာမှလုပ်လို့မရအောင်။အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်အကျိုးရှိမဲ့ target တွေရှိတယ်။အဲ့ဒါကကမ္ဘာအခင်းရင်းနဲ့နိုင်ချင်ဘလို့အဲ့တော့အဲ့ target တွေကတော့ဒီလိုဟာမျိုးတွေ and then it's your fucking job it's not my fucking job my job is to give information ကျွန်တော်ကသတင်းတော့တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် information ပဲပေးတယ်လောက်တာမလောက်တာဒီခင်ဗျားတို့အပိုင်းအဲဒါမဲ့ကျွန်တော်တားရမယ့်ကိစ္စကိုကျွန်တော်တားခဲ့တယ်အဲ့ဒါဘယ်သူမှမသိဘူးကျွန်တော်တနေ့နေ့ချိန်စာတိုင်းမှာရေးဖို့ပဲစဉ်းစားထားတာဒါပေမဲ့ဒီညကြောင်ခေါင်းထဲမှာပေါ်လာလို့ပြောပြတာယုံယုံမယုံနဲ့အဲ့ဒါတကယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ရှင်ဘုရားကိုကျွန်တော်ကဲခဲ့တယ်ယုံယုံမယုံရင်လေအရေးမကြီးဘူးဘာရင်မကြီး အဲကျွန်တော်တို့သုတသိတွေလည်းမလို့ဘာတစ်ခုမှမလို့ကျွန်တော်လှုပ်ဆရာရှိအောင်လှုပ်တာပဲကျွန်တော်မလှုပ်သင့်မလှုပ်လိုက်တာကိုမလှုပ်ဘူးတားမယ်ကြုံရင်ကျွန်တော်သိရင်တော့ကျွန်တော်တားမယ်ကျွန်တော်သိရင်ကျွန်တော်တားမယ်လမ်းပြမယ်အဲ့တော့အများကြီးပဲဗျခမားတို့တွေမတိတဲ့ကိစ္စတွေကလောကကြီးမှာတကယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုစောက်ပြီးတော့ဖင်ပိတ်ပြီးမငြင်းညာနဲ့မသိရင်လေးလားမသိရင်ဖတ်သတင်းတွေအများကြီးပဲ ရှောက်ပြီးတော့ကိုတိရဲ့အသိဉာဏ်တမိုက်တထွာလောင်းနဲ့ဆက်လျှောက်ပြီးတော့မြန်မာဖောင်းရှိတိုင်းဇော်ဂျီဖောင်းရှိတိုင်းယူနီကုတ်ရှိတိုင်းကောက်ရိုးပုံတွေကနေထိုင်ပြီးတော့ကွန်မန်ပေးတဲ့စောက်ကျင်ကိုပြင်းလေးလာကဘာမှာအများကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုပဲပြောချင်တယ်ဒီညပြောချင်တာကတော့ရှေးုံဖျားကြီးကိုရဲဝင်းသူတထောင်တနေရာနေကဲကဲတယ်ဒါပဲ